te encontrei e o teu nome eu gritei O vento e a chuva me matavam. O vento com força soprava E os teus olhos minhas lágrimas Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora tempo nessa hora Para que nunca te deixe ir embora Oh meu amor, e se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Para que nunca te deixe ir embora